السلام علیکم میں محمد خان کوکنگ کے چینل میں آج اس ویڈیو میں مسگا جو عرب ممالک میں بہت پسند کرتے ہیں یہ ویڈیو تمہیں اچھا لگے تو لائک بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا اپنے دوستوں کو شرک سے کیما لے کے آئیں گے بکری کا اور اس کو آگ کے اوپر چڑھائیں گے جب تک اس کا پانی سوکھ جائے اس کے بعد اس کے اوپر لال مرچ اور کالی مرچ تھوڑی سی ڈالیں گے معمولی سی اور اس کے بعد تاخیر سے بھی معمولی جیسے ڈالیں گے اس کے بعد ایک ٹماٹر پسا ہوا ڈالیں گے کیما کے ساتھ آگ پر چڑھا دیں گے سب کو مکس کر کے دو منٹ سے چار منٹ تک اور اس کے بعد آلو لے کے آئیں گے آلو کو کاٹ کے گھی میں تلائیں گے اور اس کے بعد اوبر جین لے کے آئیں گے اس کو بھی کاٹ کے گھی پر تلائیں گے اس کے بعد دو پیس زجینی سے ڈالیں گے اس کو بھی کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے تلائیں گے پھر لے کے آئیں گے پلیٹ جس پلیٹ میں بنائیں گے شروع سے ڈالیں گے سیدھا کر دیں گے نیچے اور اس کے اوپر جین ڈال دیں گے اور اس کے اوپر زجینی ڈال دیں گے اور سب کو سیدھا کرتے جائیں گے جیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کیما ڈال دیں گے وہ بھی سیدھا کرتے جائیں گے اور ڈیزائننگ کے لیے تھوڑا سا پیاز ڈالیں گے کاٹ کے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے پیس ہری کنتری مرچ سے ڈالیں گے اور اس کے اوپر شیز لے کے آئیں گے جس کا نام ہے موزریلا وہ بھی تھوڑا سا ڈالیں گے اور اس کے بعد فورن میں رکھیں گے فورن کو گرم ہونا چاہیے تین چار منٹ کے لیے رکھیں گے صرف شیز پگھل جائے اور ایسے مزیدار اس کا ذائقہ چیک کریں اس کو ساندوش کے اندر ڈالیں برگر جیسے بناتے جائیں یا ایسے روٹی کے ساتھ کھائیں اور اس کا ٹیسٹی ذائقہ چیک کریں شکریہ السلام علیکم